Enemy spotted! kill. Interact is here! Still on cooldown. Triple kill! Thanks! Quadra kill! देखा मेडिकेट मिल गया मुझे Dominating! ઓલો મારી કુલચું રહી લ્યો फिर से ये बड़ी ले आज वोट पर बड़ी है Resources here. Thanks. Thank you bro अरे इसको भी दे यार कोई नंदर ले हटिया हटिया हटिया Follow me. enemy spot ये गोली दो ये गोली दो थोड़े रहेंगे कि गोली आर जावे नहीं क्या कर रहे हो मारो टमाटर रे दो मर्जी मर्जी ऑटोमेटिक मर्जी नीचे दौड़ Yeah. Good job. More you to the glue lagi. Oh, I'm here. Good job. वो बचा देख गोटे बटा छाड़ ले चीजें चरस रंगिया मेरे को प्यारा चरस रंगिया मेरे को प्यारा फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन मम्मी बोले मत कर पापा बोले मत कर